Good morning na naman, mapagpalang araw sa inyong mga ka once again o ka-OA. Ha? This is Mr. Once again, nasasabing start your day with a big smile. So this time naman, ha? kukuha tayo ng ayuda. Ito yung ayuda ng ating Presidente Duterte 2021. Okay, don't tell to watch. Oh, yeah. Yes, ah, mga kawan nandito na po tayo oh, sa loob ng Eskwela ng Ay? Beach. Ano talaga? Yes, para sa ayuda, no? 2021, no? Okay, dito tayo. Salamat tayo sa ating uh, local government, sa Barangay Bibis. Yes. Ayan po. Yan, salamat sa ayuda. So, andyan pa rin mga social distancing. Yan, pinapatupad ng ating mga kapulisan. Ayan. Vlog. <laughs> Sayang, wala na akong video. <laughs> Ayan. Ayan, nakapunta po tayo. Ayan, kaya ko yan. Ayan. barangay dito. So mabilis ko, konti na kasi. Okay. Ayan, konti na lang, malapit na tayo. Dago konti lang naman ng tao. Dito yung seizure, dito yung mga ano, screening. Ate, po ate. Adjust po, adjust. Ay, ba't nandiyan ka sa senior? Sir, ba't nandiyan ka sa senior? <laughs> Ayan sila, oh, isa rin sa kukuha. Ayun po ng barangay. Ito ang dating eskwelahan namin. Ayan, ang luwag-luwag na. Dati kahoy na. Move forward po, move forward. So, konti lang naman pakukuha rito sa ano. Ayan, konti na lang, malapit na tayo. Ayan po ang ating kapitbahay, si Susil. Ah, at saka si Syra, baliktad pala. Real din, ayan, kaway-kaway. Para makita kayo. Yes. <laughs> Ah, ayan, ito yung malupit. <laughs> ayan po mga ka-OA. Ah. Ayan po, tandaan yung mukha na yan. Ah. Magpapamudbud yan ng ano, <laughs> barya. Alin? Ay, hindi ko kayo yun. Hindi ko naman po kayo kilala. Ba't kayo picturean? Yan ang masipag natin. Yan. Okay ka ba? Ah. Yan. Para makita sa vlog ko. Yes. Ayan po yung technician natin na malupit na taga-dibiis. At ang kapatid niyang isa rin, technician. All around yan. Kahit saan pwede. <laughs> Ayan po, konti na lang. So, balik muna ako. Konti na lang, ah, lima na lang. Malapit na tayo sa screening. Ito yung screening. Ayan. Ayan. Ayan, si Mare. Ayan. Hindi picture to, video. Yes, ayan. Yes, nabawasan na ulit ng isa. Konti na lang. Ayan, isa na lang. Konti na lang. Ito yung first screening, dos pangalawa doon. Dito na tayo sa malapit. Sa galera na lang, pasok na tayo. Yan ang init. Buti na lang umaraw. Yeah. isa na lang, verifier. Ayan na po. After ng verifier, cash out na. Uh, konting lang. Ayan, maka once again, no? Sababay kali ako, wait lang. Yes, andito na po tayo sa payroll Ayan, nakalinya tayo. Tapos na tayo sa screening mga ka-OA. So, dito naman tayo sa payroll. Dino-double check talaga. Ayan. So may kita nyo, alphabetical siya. Merong uh, nakasulat na guide na kung saan yung uh, first letter ng iyong uh, middle initial is long ka. So may kita nyo, dito sa pinipilangan ko A to D kasi letter G ako. So A to D, D yan. Tapos so, yan, Carol 10 to 13, L to R. No? The other, KO40. So yan. So zoom natin para makita. yan Okay. Ayan, nakatapos na si Madam. Buti pa siya. Tapos niya. Ayan. Okay. So, isa ko din natin para mamaya naman. Yes, sandito na tayo. Isa na lang. Isa na lang po mga ka-OA. Ayan, isa na lang. Sana lang. Yeah. Ayan na, isang step na lang, one step. Naka once again, ito na po ang ating finishing. Ayan. So, maraming salamat. Uh, hindi ka pa nakasulta, like and share this. Thank you.